Először elmondod, hogy mit fogsz énekelni. A videót ki. És aztán kezdheted. A videót ki, híjes mája, Tőjük vagyok vagyok Mert vidrót. Mert videót mentájája. Legyen az nyáj. Meden a, meden az náj, meden az náj. Környes körül. Környes körül az ölját. Vajon hol áll? Ke jejben, ke jekejtő, közepében. Hozd ki babám, hozd ki babám, szülőbe item. Hadd menjek ott, hadd menjek ott, تحت يديك تحت يديك ما يزيد sayastkini daminski Nagyon ügyes volt. Lőrinc, köszönöm szépen. Itt van vége. Még van egy egyébként a... A kis sírhalmára. A vidróc kis sírhalmára. ott vár. De ne várj ide ki. Mit ér nekem? Hatvan megyek. Tizenkettő jöjjön ide. Ügyes vagy, Lőrinc. Nem vagy már rajta, meg kimásztál a képből. Öh. inte med. Men stämmade det inte. Sia i december. Sia lurigt. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia lurigt. <laughs>